Zaatakowano moje konto na Gmailu. Ktoś z moim hasłem próbował się zalogować. Atak został zablokowany. I to był impuls, żeby poczytać o bezpieczeństwie w sieci. Słuchajcie, no zdałem sobie sprawę z tego, co intuicyjnie czułem, że nawet najlepsze hasło to jest kiepskie zabezpieczenie. Przy obecnej technologii każde hasło można złamać. W związku z tym potrzeba czegoś więcej i każdy z nas kto korzysta z Gmaila, z Facebooka czy z Dropboxa, ma za darmo opcję tak zwanej dwuetapowej weryfikacji. Ja o tym nie wiedziałem, może Ty też nie wiesz. Słuchaj, możesz wejść w ustawienia nawet teraz i zmienić te ustawienia z zabezpieczenia hasłem na dwuetapową weryfikację. Co to oznacza? Że po prostu dostaniesz SMS-a z kodem, który musisz wpisać poza hasłem, żeby się zalogować. Możesz też te kody mieć na liście jednorazowych haseł, albo tak jak ja, kupić za około 100 zł klucz, który generuje te kody dla Ciebie. I wtedy poza hasłem Twoje logowanie jest zabezpieczone też dodatkowym kodem. To jest dużo większe zabezpieczenie niż samo hasło. Zatem nauka z mojej nauczki jest taka, włącz dwuetapową weryfikację gdziekolwiek tylko możesz na kontach, czy Dropboxa, czy Facebooka, czy Gmaila.